Keičiasi gyventojų poreikiai, keičiamės ir mes. Ne jūs į paštą, o paštas pas jūs. Mobilusis laiškininkas - šiuo laikiškas pašto paslaugų teikimas mažų miestelių ir kaimiškų vietovių gyventojams. Kasdienės pašto paslaugas suteikime jūsų namuose. Įsikviesti mobilųjį laiškininką galite trumpuoju numeriu 1842.